Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için 7 tane maç hazırladım. 2 tane kuponum var. Biri 2.89 orandan oluşuyor. Biri 8.41. 8.41 biraz e, riskli demeyelim de hani gelebilme ihtimali %70 %80 oranında diyelim. 7 tane de analiz maçımız var arkadaşlar. Analiz maçlarına geçmeden önce dün paylaşmış olduğumuz 2.74 oranlı kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. 2 tane kupon tutturduk arkadaşlar. 3 tane kupon paylaşmıştım. Onları sırasıyla e, gösterelim. Yattığı zaman yattık diyoruz ama kazandığımız zaman da haklı olarak seviniyoruz. Kazandırdığımız için seviniyoruz arkadaşlar. 2.74 oranlı kuponumuz arkadaşlar. Sandnes Strommen maçına 2.5 üst demiştim. Kazay Jena Godbus maçına 2.5 üst ve Fleet Kettering maçına 2.5 üst demiştim. Başarılı bir şekilde geldi. İkinci kuponumuz 2.62 oran yine başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Espanyol 1.5 üst demiştim. Riskli e, risk almak isteyenler 2.5 üst alsın demiştim ama ben 1.5 üstünü kullanacağım dedim. Videoyu dikkatli dinleyen kardeşlerimiz her zaman kazanacaktır. Bunun üstüne basa basa her zaman söylüyorum. Birmingham Huddersfield maçına yine 1.5 üst dedim. 2.5 üst oldu ee, ve Kulüp Brüj Lazio maçına karşılıklı gol var dedim. Arkadaşlar bu kuponda 2.62 oran yani yaklaşık olarak 2.75 35-50 orana yakın bir e, iki kupon toplamından e, elde ettik arkadaşlar. Değerlendiren kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bugün güzel şeyler yine yakalayacağız. Ve dün 18 oranlık kuponumuz arkadaşlar maalesef Lazio'nun 2 ve 1.5 üstünden yattı. <clears throat> dün bütün insanlar haken kazanır dedi işte bilmem Dujgardını lermadan eder dedi falan fistan. Ben Dujgardının e, çıkışta olduğunu 2 ve 1.5 üstünü değerlendirmenizi önerdim. 2.95 orandan e, başarılı bir şekilde geldi. Sporting Lisbon yine maç sonu 1 ve 1.5 üst. Maalesef Lazio'dan e, yattık arkadaşlar. 2 ve 1.5 üstü e, olmadı. 3.90 oran yani toplamda 18.98 oranlı kuponumuz mındar oldu. Sağlık olsun diyoruz. Ve dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 7 tane maçın son durumu arkadaşlar. Yani 7 tane analiz maçından 5 tanesi başarılı bir şekilde geliyorsa ve bir tanesi 2.5 üst dediğimiz Lazio e, dakika 83 ve 85'te 2 tane %100 pozisyonu maalesef harcadı arkadaşlar. Yani biz analiz yaparız. Tabii ki e, nasipte varsa kazanırız. Nasipte yoksa kazanamayız. Yani güzel gidiyor arkadaşlar. Hafta sonuna çok güzel e, kuponlarım olacak yine. Bugünkü analiz maçları ve kuponlara geçelim hemen. Vakit kaybetmeden arkadaşlar yaklaşık bir 7-8 saatlik bir zaman dilimimiz var. Sizler de kontrol edin arkadaşlar. E, gözden geçirin aklınıza yatmayan maçı oynamayın değerlendirmeyin. İlk maçımız arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Slovenya Ligi'nden arkadaşlar Mura Maribor maçı ee, evet oranlar bayağı arttı. Muro Mura Muro diyorum. Kurtlar Vadisi'nin etkisinde kaldık herhalde. Mura Maribor maçı arkadaşlar 2.5 üst ve karşılıklı gol var olacağını düşündüğüm bir maç. Yalnız 2.5 üstünü değerlendirmenizi öneriyorum ben sizlere. Tabi aklınıza yatarsa o şekilde oynayın. Saat 19.30'da başlayacak arkadaşlar maç. Ben bu maçın 2.5 üstüne güveniyorum. İkinci maçımız arkadaşlar Saat 20.55'te başlayacak UEFA Avrupa Ligi'nden CSKA Moskova Dinamo Zagreb. Bunlar analiz maçları arkadaşlar. Yani iki maçı bir araya, araya getirip e, kombin oluşturabilirsiniz. Siz kendi kombinlerinizi, kendi kupon şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz arkadaşlar. Benim kuponları oynama e, mecburiyetinde değilsiniz. Tabi ben oynadığım kuponları sizlerle, siz güzel kardeşlerimle paylaşmak isterim. Hep beraber kazanmak isterim isteriz yani. CSK Moskova Dinamo Zagreb maçına arkadaşlar ben 2-3 gol diyorum. Yani 2-3 gol aralığında kalacak bir müsabaka. Onun da oranı 1.70 e, kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız Karabağ Villarreal 20.55'te başlayacak. Ben bu maça e, farklı bir tahmin aldım arkadaşlar. Villarreal'ın bir buçuk üstünü aldım arkadaşlar. Yani Villarreal iki gol atarını aldım. 1.60 orandan değerlendirebilirsiniz. Biliyorsunuz bir önceki maçta Sivasspor'a 5 gol attı. Yani formda bir ekip ve bu maçın birden iki bitme ihtimali var. Yani bitecek demiyorum arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. E, dikkatli dinleyen arkadaşlar dediklerimi birden iki bitme ihtimali var. İlk yarı Karabağ atar, ikinci yarı Villarreal çevirir arkadaşlar maçı. Tabi sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz. Bunu direkt birden iki e, diye oynamayın. karabağ Villarreal maçı için e, ben deplasman bir buçuk üst öneriyorum sizlere arkadaşlar. 1.60 orandan. 2.89 oranlık kuponumuzu verelim hemen. İlk maçımız Karabağ Villarreal maçı arkadaşlar. 2 ve 1.5 üst 1.70 orandan değerlendirebilirsiniz. 2 ve 1.5 üst. Tabi dileyen 2.5 üstünü de alabilir. Şöyle bir kontrol edeyim ben. 2.5 üstünü alırsanız oranı kaç olur? Yani pek fazla bir şey de 2.20'ye çıkıyor arkadaşlar oranı. Yani değerlendirebilirsiniz 2.20 2.20 e, orandan. İlk maçımız bu şekilde 2.89 oranlı kuponumuzun ilk maçı Karabağ Villarreal 2 ve 1.5 üst. İkinci maçımız Saat 23'te başlayacak Omania, PSV Antovum maç sonucu 2 arkadaşlar 1.70 oran. İlk kuponumuz bu şekilde. Evet analiz maçına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saat 22'de başlayacak arkadaşlar. İsviçre Schallenke liginden Stad Koç Grasshoppers maçı. Bu maçla ilgili tahminim benim yine 2.5 üst. Yani iki takımdan da gol bekliyorum ve 2.5 üste gidecek bir maç. 1.40 orandan değerlendirilebilir arkadaşlar. Kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız arkadaşlar saat 23'te başlayacak. Şöyle gösterelim biz. Saat 23'te başlayacak arkadaşlar. AZ Alkmaar Jek maçı yine 2.5 üst düşündüğüm bir maç 1.40 oranda değerlendirebilirsiniz. Ee, bu maç yani oran arttırmak isteyenler Jeka'nın da gol bulacağını e, tahmin ediyorum ben arkadaşlar. 1.55 karşılıklı gol varı da değerlendirilebilir. Diyorsunuz bir önceki maçta AZ Alkmaar e, Napoli'ye karşı 1-0 kazanmıştı. Maç üste gidecek arkadaşlar. 1.40 orandan değerlendirebilirsiniz. %8.41 oranlı kuponumuz ise arkadaşlar Sivaspor Makkabi Tel Aviv maçı 1 ve 1.5 üst yani Sivaspor'un galibiyeti ve e, 1.5 üst değerlendirebilirsiniz. Sivaspor bugün galip geleceğini düşünüyorum ben. Yani e, Villarreal'a karşı oynadığı futbolu ortaya koyarsa yani e, hücum futbolunu seviyor Rıza Hoca. İnşallah yanıltmaz bizi. 1 ve 1.5 üst 2.85 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ve Real Sociedad Napoli maçı. Biraz çekindiğim bir maç arkadaşlar. 2 ve 1.5 üstünü ya yani bugün Napoli'nin galip geleceğini düşünüyorum ben. Ama e, sizin aklınıza yatmıyorsa değerlendirmeyebilirsiniz. 8.41 oran yapıyor arkadaşlar. Yani fena oran sayılmıyor. Çok çok iyi bir oran. İnşallah yazdığımız gibi gelir. Ama e, tabii ki şans faktörü çok önemli. Yani bazen yazdığımız maç Maçın başında kırmızı kart olur. Maç kilitlenir. İstediğimiz sonuca gidemiyoruz, alamıyoruz. İnşallah bugün yanıltmaz bizi arkadaşlar ve son maçımız pardon son maçımız diyorum. 6. maçımız arkadaşlar. Nice Şeva maçı 2.5 üst düşündüğüm bir maç. 1.50 orandan kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız kaldı arkadaşlar. Son maçımızı vermeden önce e, şunu söylemek istiyorum. Ben bazı kanallar gibi arkadaşlar yani kimseyi ben e, rakip görmüyorum. E, herkes kendi kanalından sorumludur. Ben bazı kanallar gibi arkadaşlar vakit geçirmek için e, işte bu bu kadar atmış yok şu şu kadar olmuş yok bu bunu böyle oynarsam ben e, istatistikleri analizleri Videoyu yayınlamadan önce kendim hazırlıyorum. Sadece maçları size sunuyorum arkadaşlar. Sadece vakit e, kaybetmemek açısından maçları bu şekil sunuyorum ben sizlere. Diğer kanallar mesela bazen e, bazı kanallar var. İşte attığı bu kadar, yediği bu kadar, evinde böyle yapıyor, e, yok dışarıda şöyle yapıyor. Detaylara giriyor. Ben detayları kendime saklıyorum. E, sadece maçları sunuyorum sizlere. Biliyorum belki sıkıcı olabilir, sıkıcı gelebilir size ama e, beni de düşünün arkadaşlar. Yani oturup bilgisayar başında 3-4 saat, 5 saat bazen 6 saate yakın bir analiz yapıyorum ben. E, takımları takip ediyorum. Sakat, cezalı vesaire vesaire vesaire. Yani hepsini eliyoruz eliyoruz ve olabilecek. Bakın olacak değil olabilecek tahminleri sizlere sunuyorum. Ya inşallah e, güzel şeyler yakalarız hep beraber. Hep beraber mutlu oluruz. Yani kazanacaklarımızla mutlu oluruz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar ve son maçımızı veriyoruz. Hemen Omania PSV maçı arkadaşlar. E, maç sonucu 2 değerlendirebilirsiniz. Bugün PSV'nin galip geleceğini düşünüyorum ben. Yani 1.70 oran riski karşılıyor diye düşünüyorum. Ee, mas sonucu 2 değerlendirebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hafta sonuna hazır olun. Bomba gibi geliyoruz inşallah. Ee, güzel şeyler yakalayacağız. Güzel şeyler başaracağız. Arkadaşlar herkese bol şans diliyorum. Görüşmek dileğiyle.